таштап бул турмушка кадамын таптырбастан мага жашоо азабын жөлөк болуп келе жаткан бир жан бар менин сүйгөн жакшы көргөн адамым өмүрүмдүн жанып турган шамысың жарык кылып баскан жолум барысың даба болуп кубансам да кайгырсам көңіліме түбілікті дарысың даба болып қуансам да қайғырсам ей көңіліме түбілікті дарысың разымын сені қошқан тағдырға дайын менің жүрегімді жас қылған мен өзімді жоқтай елесіз жүмін өзің болдың бұл жашоодо бар қылған. мен өзімді өзүмдү жокту жүмін, сен болдың, әй, бул жашоодо бар қылған. мен қайғырсам көңілімді ачасың сен тартпачы қайғы қапасын. капасын унутпастан жүрөгүңө түйүп жүр Жақшы көрім балдарымдын апасын Ұнытпастан жүрігің түйіп жүрей мен сүйемін балдарымдын апасын разымын сені қошқым тағдырға дайым менің жүрегімді жас қылған мен өзімді жоқты елесес сезшімін өзүң болдуң бул жашоодо бар кылган мен өзүмдү жоктой эле сезчүмүн сен болдуң эй бул жашоодо бар кылган сені қошқан тағдырға дайым менің жүрегімді жаз қылған мен өзімді жоқтой елесес жүмін өзің болдың бұл жашоды бар қылған мен өзімді жоқтой елесіз жүмін сен болдың ей бұл жашоды бар қылған Thank you. selamatkan Canıma bekim kızsam da kumarım kan bağımın Canıma bekim kızsam da kumarım қонған бақытсың бұл ағарып атқан таң Тэжин эндин айтайын сага Тең шачы жүрөгүндү Белесең сүйөр жүндү Арнайын чыңак көңүлдү Тең шачы жүрөгүндү Белесең сүйөр жүндү Арнайын чыңак көңүлдү Жаным, жаным, жүрөгүм Эркелетип сүйөмүн Махабатым, махаббатым жалғызымсың түгейім жаным жаным жүрегім еркелетіп сүйемін махаббатым жалғызымсың түгейім